Salut, je vais vous montrer mon deuxième Koigon, quand même assez puissant, le Doom de mon premier. Donc il peut monter jusqu'à 550 volts en moins de 15 secondes. C'est assez vite, puis il peut tirer jusqu'à autour des 8-9 mètres secondes. Donc euh, pour le recharger, on a juste à baisser cet interrupteur là, ça active mon Koigon. Par la suite, je baisse celui-là pour le rechargement, et la lampe néon aussi elle montre que la haute tension autour des 600 volts. J'ai juste à insérer ce clou-là d'à peu près 3 pouces et un quart de diamètre. Je l'insère ici en haut. J'ai installé la gâchette euh, ici, donc on peut euh, simplement peser avec notre doigt. Et euh, comme mon premier, porte, ben, comme celui-ci est rendu portatif, donc je peux tirer comme que je veux. Donc euh, la comparaison entre mon premier et mon deuxième, j'ai rajouté ces deux condensateurs-là, même force, 400 microfarads et 250 volts. Dans mon premier, j'avais une pile de A, j'en ai rajouté trois autres, donc ça fait 6 volts, 4 piles de A. Et euh, on a rajouté euh, un petit peu plus de fil, donc ça augmente la force. Donc je l'ai fait recharger pour vous montrer, euh, on va tirer sur le globe. Ben évidemment ça va péter. Hein. Mais feu. Donc euh, même principe que l'autre, on va le tirer pour vous montrer euh, que ça fait. C'est que celui-là il est un peu plus solide. Feu. Donc dernier test, avec une simple feuille de papier, on voit que même pas tendu, elle traverse facilement.